Bilməzsən necə darıxıram Necə ağlamaq istəyirəm Gözlərimi qoyub yastığa Gecə ağlamaq istəyirəm Apardın açan ürəyimi Qanatsız uçan arxamca qaçan ürəyimi tutub saxlamaq istəyirəm. Qoyma toz basa izlərimi. Bizi yaşadan